Spaß und ganz viel Liebe in diesem Raum. Alles kommt zu seiner Zeit und es ist Zeit, bin ich bereit für laut und leise, schnell und still, für den Weg, in meine Seele will. Für laut, leise, schnell und still, für den Weg, in meine Seele prosper.